Meu nome é Iacan, tenho 10 anos. Meu nome é Tainá, tenho 9 anos. E a roda de samba, é, a gente tem, pode ter vários tocadores e também tem, é, tem vários toques também. E pra, pra a roda de samba ficar legal, tem que ter dois, uma, uma mulher e um homem pra ele pra pessoa, tipo, dar um charme pra outra. Pode trancar não, né? Pode trancar e Samba de roda pra mim é uma festa de alegria, todo mundo samba, e tem, é uma, como, como vou dizer, uma alegria imensa. E o samba de roda pra mim é um uma festa legal que a gente pode dançar, dançar e mostrar o charme da gente, o charme que a gente tem para as outras pessoas. Precisa gastar toda a energia sabendo que tem um outro jeito que tem aqui. Então se eu faço um pouquinho, fica legal. E o canto é o que manda. As mulheres, em todas as manifestações populares, nossa, brasileira, até mundial, mas o canto das mulheres. Não estou discriminando homens, mas as mulheres são muito mais afinadas do que os homens. E as mulheres abrem a boca.